Niliwaambia hii siasa msiweke kwa roho. Mambo ya siasa ni kama upepo, inaweza panda, inaweza shuka, inaweza simama. Na mumeona tayari vile hiyo maneno imeanza kuzunguka, ama mjaona? Simona ilianza 2014 ama ilikuwa sijui wapi, handshake ikakuja, watu wengine karibu wapandishe pressure. Sasa tumeenda kwa hii siasa, tumeenda tumeenda tumeenda, unaona sasa Mudavadi, Wetangula wako kwa bottom up, wanatanga tanga. lakini hapo nyuma Musalia na Mudavadi <laughs> Wetangula walikuwa kwa na gani? Wewe endelea kuhangaika hapa Eldoret. <laughs> Watu watakutana nani waje hapo kwa roundabout ukipiga kelele. I'm telling you, I'm not the most experienced politician, lakini kwa hii muda kidogo mmenipatia nafasi Nimeona mambo mengi sana kwa siasa, na kuna mambo mnaona hapa kwa TV mbele, lakini ile mambo iko nyuma ya TV ni mingi kuliko iko mbele kwa TV. Hata mkiona watu wakikombana huko jioni, unasikia mtu anapigwa simu, si ukuje dina, na atakuja na umejana. Ile mambo ilikuwa inaendelea kwa TV mbele ni tofauti. Usiku unasikia mtu anaambia my wife ametengeneza dina, na wewe unashikwa na pressure hapa. Wachana na hiyo maneno be peaceful. Sawa sawa, ile tumeamua kama kaunti ya Uasin Gishu, kama viongozi na mimi kama governor wa hapa, kila mtu kaunti hii ako na uhuru kumpigia kura ule mtu anataka. Kura si lazima, kura ni kupembeleza na kuomba, ama namna gani? Eh, sasa wewe piga kura mahali unataka, lakini wacha fujo, tuweze kukaa kwa pamoja. Sisi tutaomba kura kura hapa hapa hapa, wengine watapigia sisi, wengine watapigia. Na kuna msemo katika Kalenjin, kama unaomba kura na unataka kupata 100%, sisi huwa tunasema ukiona watu wote wanakupenda umekufa. Ukiona hakuna mtu anasema hii mtu ni mbaya umeisha. Lakini kama bado uko na 30% wanasema hii manda kwa hii kisirani hii. Hii mtu atutaki 60% wanasema si mbaya sana, bado unaishi. Kwa hivyo hata hii maneno ya kura, hakuna watu watakupigia kura 100%, na ukipigiwa 100% utaenda kulala huko, hata utaenda kusahau kuna kazi ulikuwa umepewa. Kwa hivyo tumesema kila mtu hapa ako na uhuru ya kupiga kura mahali anataka. Kila mtu ako na uhuru ya kuja kuomba kura hapa vile unataka, na mimi napongeza watu ya kaunti hii mumetupa heshima sana. Kwa vile wanasiasa wengi wamekuja kuomba kura hapa, hakuna mtu amepigiwa kelele. Raila alikuja hapa omba kura kahama, William Ruto akakuja, ngawa ni mwenyewe pia akaomba kura akahama. Tunaongojea wengine wakuje wa, lakini ile tumesema sasa, si mumenipatia ruhusa, niambie watu wapime, waweke maneno wa kichungi wakifika Timborua, ama mmesemaje? Hapa sasa tunataka ile siasa ya maturity, siasa ya sera, siasa ya kuomba kura. Hapana maneno ya watu kuja kuleta matusi ama uchochezi. Hiyo sisi kama kaunti tumekataa na tutasimama hapo, kwa sababu baada ya uchaguzi sisi tunataka kuendelea kuishi hapa, tunataka kuendelea kufanya biashara, wengine bado wanaendelea kufanya ukulima na mambo mengine yote waweze kufanya ile mimi nafurahia wananchi wameanza kujua sasa ya kuwa hata uking'ang'ana sana, si ati utaletewa ugali na sani mpya kwa mlango, bado utakata jasho ndio ukule. Mimi naona hiyo mumeanza kushika network, mumeanza kujua kumbe hii watu tunaweza pigia kura pia na wahame na warudi baada ya mwaka tano. Mimi nafurahia vile naona Kenyan public generally are beginning to realize that really they should not invest all their hopes in life on a politician or government. Actually, you must invest yourself and think of how you can do something. kasi ya serikali ni kuweka tule environment na isafanya wewe ufanya kazi. A conducive environment to do business, to do farming, to study, to innovate is what government can provide. But the rest you must work hard as a citizen. So it is not a matter of life and death. Lazima tujue kuna future, kuna kuishi kesho. So mimi na nawaomba, iko mama wengi wanatafuta viti, na nilienda mkutano mwingine nikasia mama wale wanatafuta viti wanafunzwa na wa mama wengine, nikasikia mama mwingine anamwambia usitishwe, hata mzee asikukataze sijui nini nini. Nikamwambia nyinyi mtavunja maboma ya watu ha? na nikawaambia it is possible to be a woman of integrity, a family woman and be a leader. Na nikawapa mfano kama ya mbunge aliyekuwa mbunge wa Dagoretti, mheshimiwa mama Beth Mugo, kwa sababu alikuwa landlord yangu zamani. Huyo mama ni mama shujaa, anayetoka kwake naenda bunge, akimaliza bunge napitia kwa ofisi ya mzee, wanakuja nyumbani. Hiyo ni family na ni leader. Sasa wengine wanaenda kufunza kina mama tu, unaweza wacha mzee ndio uende siasa, na siasa usipopata kiti utaenda wapi eh? So those are the kind of things we must take charge in the community so that we align our people correctly. Watu wasipewe the wrong information eh? Alafu kesho watu waje na hasara And I'm very proud of Beth Mugo in her conduct as a leader. And I'm telling you, do research. Fanya utafiti uone. We want leaders like that. And that is why I'm telling you, it is possible to have politicians who are disciplined, who are measured, who can take this country far because they think of the future and know themselves. So inawezekana. Na itawezekana nyinyi mkichukua hiyo wajibu nyinyi mngetake charge kwa ground. Sasa tutaanza kupata watu wengi ambao wanafikiria sana future ya Kenya.